fotos, aunque estas son falsas. Las ha cogido de internet, de perfiles de jóvenes que tienen Instagram en público, por ejemplo. De hecho, en esta red social tienen mucho material. Con el paso del tiempo, el pederasta pide a su víctima fotografías o vídeos donde el menor salga sexy, sin camiseta. La confianza y la complicidad creada hacen que al principio el menor acceda. Sin embargo, el pederasta en su poder, chantajea al menor diciéndole que se las enviará a sus amigos o a su familia si no le envía más imágenes.